Hello，大家好，我是金老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来跟大家分享的是九月二十八日至十月四日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前呢，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样老师更新视频的时候，你才能在第一时间收到通知哦。 接下来，让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课吧。首先呢，在礼拜一的部分，我们会逢到的是适合入宅安乡的日子，当天也同时很适合可以做开池放水，有需要的朋友不妨可以参考看看。同时提醒，如果有在当天需要入宅的朋友们，务必要事先提前在这个。 新宅附近的这个土地公庙呢，先报备一下，这样子对于你的家运呢才会是比较好的哦。再来呢，我们在礼拜二的部分会逢到的是文昌显贵的日子，如果呢您想要让您的这个好运或者是您的官运比较好的话，在当天不妨可以到有供奉文昌帝君的庙宇呢去走一趟。 去拜拜，这样子呢，可以祈求呢开您的这个文昌运，以及开您的智慧哦，让您的官运呢、好运呢都会相对的比较好一些。而在周二这一天呢，同时呢也可以让我们呢大吉大利呢旺我们的出货财。所以仓管们呢切记哦，如果在当天呢想要针对呢要压压箱宝的这个产品哦，可以把它。 立即呢出到那个相对的这个仓储去哦，那相对的或许你可以让这个产品呢在当月呢大力打卖哦。再来就是周三的部分，我们在周三呢会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是辰时，也就是我们早上的七点到九点那个时刻。多数的朋友在这个时候可能是刚起来，或者是已经正在通勤的路上。 所以非常建议呢，可以在这个时候呢，尽量让自己是面朝太阳的方向，然后做深呼吸吐气的这个开运法，把这个身体里面的晦气呢给代谢掉。记得哦，要持续的做至少五到十分钟哦，啊，这样子呢才可以呢，把我们身体里面的这个晦气呢，足足的代谢干净哦，那我们的这的这个运呢，就相对的可以转运。 可以比较顺遂一些，大家不妨呢在周三这一天呢，让自己呢转运看看。再来呢就是礼拜四了，那礼拜四这一天我们会逢到了一年一度的中秋节啊，当天同时也是我们的这个太阴潮源哦。那当天同时可以做开始放水，那老师非常建议哦，因为多数的朋友呢。 都会选择在中秋节这一天呢，除了有家庭聚会呢，或者是亲友或者是亲朋好友会聚在一起，一起烤肉，请大家务必呢选在一个对应的方位，尤其是如果您是在家宅的话，请在对应的方位呢先准备好一桶水，那这样子我们就会呃有达到了达到了这个开池的一个效果。 然后等我们这个烤完肉的时候呢，我们要灭掉这个炭的这个火的时候呢，我们再把这个水把它倒了，灭这个火，那刚好呢也就有达到放水的效果。那您就刚好有做到当天的开池跟放水的效果。那另外呢，在为什么让人气聚在对应的方位呢？因为这个在当天呢是可以辅助到让我们的家运呢也可以有。 这个相辅相成的凝聚家运的一个效果，所以请务必在中秋节这一天，周四这一天，呃，选好一个好的方位，然后让我们聚我们的这个凝聚我们的家运，然后呢做开池放水，让我们呢一切都可以更顺遂。再来就是周五这一天了，周五这一天呢，我们会逢到的是麒麟日，同时呢，它也是。 我们的这个众星照临的日子，所以是非常大力荧幕前的男性朋友，因此老师很建议哦，男性朋友在周五这一天起来的时候呢，请务必在洗完脸之后，要把你的鬓角或者是我们的胡子呢，都把它刮除、刮干净哦。那可以让你呢，第一个可以扫掉这个小人或者是不必要的琐事哦，还有烂桃花都可以清除掉。好，那请务必呢。 在在这一天呢，把自己的这个颜面呢整整理一下，那这样子呢可以让你转运好开运。那周五这一天也是很适合做开池放水的，特别针对交易，还有那个针对事业的部分是特别大力的。那有需要的朋友可以参考看看。在周六的部分这一天呢，因为逢到的是当月的月破大号，因此呢。 呃，集市建议呢，尽量少取，尤其是非常不建议去探病哦。当天的这个神煞的部分呢，针对探病的话呢，是比较凶恶的。再来就是礼拜天的部分，我们会逢到的是适合祈福的日子，尤其是针对求子嗣的部分。如果您有想要求子的部分，可以建议在礼拜天这一天，针对有呃供奉。 观世音菩萨，或者是有供奉那个祝生娘娘、七娘妈的庙宇呢，我们可以前往去拜拜，祈求呢可以赐予我们子嗣，那都会是不错的。好，再来我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是我们属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 在这个礼拜呢，你们的运势是相当的旺盛的一个状态，但是要注意一下，尤其是在事业运的部分哦。事业运相当的旺，不过呢，这个运呢，它是要配同实力啊跟权力呢，它是相随的。那如果你有实力跟天时是相符了，可是呢，你却没有权力跟跟随的时候，请你务必要拉拔一下相关的人跟你一起。 不然你在隔周的时候，可能会因为这样子逢到小人在后面按键。所以请务必要先提防一下，或者是做好一些安全措施，才会让自己在隔周呢不会受到这些相对的一些影响。好，那再来呢？如果您本身就是本来就是实力跟权力都是握在手上的，那就恭喜你，你可以继续的笑下去哦。 接下来，我们来看一下呢，在当中个别生肖要留意的方向啊，有什么地方啊？首先，第一个呢是属老鼠的朋友，那在这个礼拜是属于精力有余的一个状况。 代表的是什么呢？代表属老鼠的朋友，在这个礼拜切记不要把自己关在家里，这个礼拜尽可能的往外走出去，因为你的贵人、你的财运、你的好运，通通都在外面，机会也是在外面等着你的。如果你关在家里，这些你都碰不到咯。所以尽可能往外走、往外看、往外探，这样子才可以碰到好事情。属老鼠的朋友，在这个礼拜要。 留意的天数只有一天，就是周一。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜是属于无需急进的一个礼拜，请慢慢的、缓缓的照你原来的步调去行事。这个礼拜如果太过急躁，反而会乱了事情哦。因为在这个礼拜，你呢，如果按照你原原来的这个步调呢，就可以急得安泰了。 这个礼拜要留意的天数呢是星期三，下一个生肖呢是我们属老虎的朋友，在这个礼拜是属于时来运转的一周，所以呢好事来临的一周呢，请切记千万不可以犹豫不决，因为一旦你犹豫不决了，就会犯到当周的大忌，这个运就转不动了。所以这个礼拜切记不可以犹豫。 不可以不果断，一定要往前看，一定要非常的能够在当下呢做出很多的判断跟决定。属老虎的朋友在这个礼拜并没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜是属于蓄势待发的一个状况。不管你是遇到什么样的状况，你都非常的有智慧，可以运用你过去的一些经验啊跟。 你的一些学习过的的这个手法呢，去解他的这个状况哦。所以呢，属兔子的朋友，在这个礼拜，你除了可以很顺利的呢，把事情呢都给把它处理完之外呢，你还可以获得人家的欣赏赏识哦。那这个礼拜并没有特别需要留意的天数。 下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，会有点缺乏主张了，所以老师会劝劝属龙的朋友呢，在这个礼拜，因为你很多状况都是属于不稳定的，因此呢，请你务必呢，就不要急，我们就等对的时机来就好了，不然呢，在这个节骨眼呢，做什么事情呢，说什么事情呢，都是太对的哦。 那这个礼拜呢，要留意的天数相对的比较多，除了周一、周五，还有周日。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜呢是属于需要实践的一个礼拜，而这个需要实践呢，代表是你不要只喊口号，也不要只停留在想法，请属蛇的朋友务必要把你要做的事情写出来，变成一个计划，变成一个 proposal，然后把它。 去执行出来，这样子别人才能够心服口服，才不会觉得你老是都是用讲的，那用讲的就好啦，都用讲的就可以啦，好不好？那属蛇的朋友呢，在这个礼拜的留月天数是星期二，请不要再让别人 challenge 你，好不好？把你的 action 变成实战好吗？再来，我们来看一下，就是属马的的朋友。 属马的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于比较容易会有不合实际的一个状况发生。而这不合实际呢，意味的是属马的朋友，你总是会落让自己落入很偏执的一个 situation，你会一直陷入自己呢很想要，呃，很想要就是呃就是怎么讲呢？比较偏执，而且你一直。 不断的想要跟自己理论，或者是跟找别人理论，你一直想要去 challenge 别人，那请你务必要务实一点，而且呢，能要能够适时的去随机应变，不要让别人觉得是说你老是就是都要走这一套方法，你不知道要适时的去改变哦，要不然人家会说你有点 L A K K 老 Coco 哦，这样子不太好。 那做事方法也不知道随着时代去改变，这样人家会把你淘汰，所以不太理想的。那属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期三还有星期五。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于沉着冷静的一个礼拜。为什么这么说？因为在这个礼拜，属羊的朋友会面临比较多琐碎繁杂的事情。 这些事情不是没有办法解决，而是在是太多了，所以一直丢过来，那你一直要去不断去处理他们，所以你必须要让自己呢处于一个能够冷静的接球的一个状态。在这个礼拜，老师会建议属羊的朋友尽可能呢不要往外跑，让自己待在室内，这样你才有呃余力呢可以把事情呢全部都。 呃，看的比较清楚哈，因为在在外头的时候，你比较没有办法很清楚的呃理出一个头绪来，而且你也比较能够在室内的时候理出一个状况，就是哪些东西的轻重缓急要怎么样去分配。那属羊的朋友呢，在这个礼拜要留的天数比较多，有三天哦，分别是周二、周四以及周六，所以请务必呢，在这三天的时候呢，在 归纳一些事情，或者是做事情的分配处理的时候呢，要再格外的小心一点哦。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。那属猴子的朋友呢，在当中呢是属于比较容易犹豫不决的，所以切记呢，在这个礼拜务必要当机立断一点，这样子才能够让你的事情呢事事顺遂哦。如果在这个礼拜你让自己陷入没有办法很果断的一个状况的时候呢，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 这个事呢，就就会有点这样子，往往返，好，往复来回的感觉，也代表是你会觉得你很不清楚跟你合作的人，或者是你配合的对象，甚至是你感情的对象，他们到底想要怎么样？嗯，所以因为他们的意向不是很清楚的状况之下，你就觉得自己好像有点多疑，甚至你会觉得。 很多事情就是会有点优柔寡断的感觉，没关系，没关系，这些都是暂时的，过了这一周，事情就会有个段落了，好吗？所以呢，在这个礼拜你就顺势吧，就看他们表演就好了。然后任何事情在这个礼拜其实都不太会有定案的，因为对方也还在讲他们到底要怎么样做，OK？就请他们表演吧。 那属鸡的朋友呢，在这个礼拜要留意天数是周六哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢会稍微郁结一点，而这个郁结呢，就请务必呢在这个礼拜建议你呢，凡事尽量都是先计划好，那不要让自己有这种四面八方都受敌的这种感觉哦。还有尽可能呢不要自己强出头，因为在这个礼拜，即便你的 呃，出发点是好的，或者是你的 proposal 或者是计划书，任何的方案是好的，可是偏偏由你出头呢，结果都不会是好的，都要由别人出去沟通，或者是别人去讲，才会有好的结果。所以在这个礼拜，把别人推出去才是首首当的一个选择哦。记得老师说的这句话。 那再来呢？属狗的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期天，所以非常建议在周日这一天呢，就让自己待在家里休息沉淀一天吧。最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在当中呢，请务必要一成不变。我一定觉得老师好奇怪哦，为什么要我一成不变呢？我要你一成不变的是。 请不要害怕困难，请要坚信你的信念。所以，请让你的信念一成不变，这是我要你做的一成不变，坚定你的信念，一成不变，好吗？好，那属猪的朋友呢，在这个礼拜可能会有很多的人呢投你的反对票哦，要你去改变你的一些想法等等的。所以，请你要一成不变，坚持你的想法，坚持你的理想，甚至坚持你。 喜欢的人，或者是对象，坚持下去就对了，这样子最后才会是你的。好，那这个属猪的朋友呢，在这个礼拜留言的天数是星期六。最后呢，让我们来看一下呢，当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。 首先呢，第三名呢是我们属鸡的朋友，第二名呢是属老鼠的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在感情的部分，在当中这三个生肖的朋友呢，要切记老师讲的，帮你们加分题。在这个礼拜呢，就是要学会包含，因为呢，包含在这个礼拜呢，是可以让你们加分的，而且能够。 让如果是属于暧昧的的状态呢，会能够很瞬间被接纳。如果你们能够突破这个状况的话呢，对方也可以很快的，就是呃，让你走入他的心坎里面哦。所以，请要能够去包含对方的种种，比如说他的一些他比较害怕不能够被别人接受的那一面。打个比方好了。 如果他可能是二婚的，或者是他的年纪，或者是他的外表，或者是他的体态等等的，或者是他的家庭背景，有些人他们可能会认为这是他的弱势。可是如果在你的眼里，你觉得那个并不是你在意的东西的时候，其实你都可以把它讲出来。那他那他可能就会觉得比较放心。那这个感情要谈的时候呢，就会比较。 不会那么难谈下去了。好，那再来呢，也要切记哦，在这个礼拜呢，务必呢要把一些暧其他的暧昧的一些联系呢都要斩除。也就是在这一个礼拜呢，如果想要有感情开花结果的话呢，不可以一心多用。在这个礼拜想要。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 再见喽，拜拜。